замінити один одного. Тобто е, сам е, виходить, як номер обслуги, міг замінити навіть командира безпосередньо. А тобі ще було, що координати усі, і по таких координатах мовчати. Я розумію, наприклад, не тягну, люто ненавидиш Окей, не любиш. Зараз я дамо мені, то що можна, але я ми приїхавши з позиції, відпочинемо трішки і поміняємо хлопців, які зараз знаходяться на позиціях. Ну там трошки інакша обстановка, там треба постійно прислухатись, чи немає в небі безпілотників, прислухатись до кожного виходу артилерії противника. І ну, Там більш потрібно бути сконцентрованим. Легенько закручувати, тримаючи їх, да. На кучу. Uh, Міна, пускати? Так. Далі міномета треба підходити. Ми даємо ворогу підійти так близько до нашої піхоти. Працює наша аеророзвідка, вилітає. Находив, обнаружує ворога ще до того часу, коли він тільки пробує йти в наступ, дає нам координати, ми відпрацьовуємо. О, так хорошо виходить відпрацьовувати, попадаємо чітко ворогу наносимо великі втрати, і ворог тоді вже відступає. Зараз тут дійшло до того, що ну, певно найстрашніше ворога це коли летять наші дрони, тому що ворог розуміє, що якщо побачив наш дрон його, наші буде працювати артилерія.